Bueno, lehenengo eta behin, mila esker, etortzeagatik, dakizuen bezala, irailaren hogeita zazpia momentu politiko berezia izaten da ezkera bertzalea usatzen dugun eh, kideontzat. Egun honetan, ia orain dela kasi berroita urte, Frankoren erregimenak eh, agindutako azken eh, eriotz gauzatu zirelako, bai? Dakizuen bezala, eta kokide ziren John Paredes Manot Txiki eta Angelota Egi fusilatuak izan ziren, mila bederat zireun eta iruro bosteko irailaren oita zazpian. Bueno, urte zurte, eh, mugimendu politiko gisa, E, Euskal Herriarekin dugun konpromesua oroitzeko eta berresteko ekimen ezberdinak burutu ditugu eta era berean, bueno, garaian garai kontestua egiten denuen irakurketa politikoa konpartitu izan dugu e, Euskal Jendartearekin egun honetan. E, agerraldi honen bidez, e, jakinaraziko dizkizuegu, irailaren 2008-biko, irailaren hogeita zazpian, sortuk antolatu dituen e, mobilizazioak, eta mobilizazio hauen kontestu, kontestuaz egiten duen irakurketa politikoa. Lehenik nineuk, bai, irakurketa eta mobilizazioien berri emango izuet, ondoren e, aimar altunak e, sortuko gatazkaren konponbiderako, konponbiderako arduradunak, 2008ko irailaren hogeita zazpiaren kartelaren esanaia salduko digu, eta baita ere, bere, bere egile, egilea jakinaraziko dizuen, bai? Eta azkenik, E, bueno, ez exactamente ze ordena izango den, barkatu, ustu, trompatu naizela, baina hane alabak e, ernaiko bozera, bozera maileak e, eh, iraiako gita zazpia gazte ikuspegi batetik duen garrantzia arituko, arituko da. Bai. Bueno, e, bimila eta hogeita biko iraiaren hogeita zazpian bi momentu aurre ikusten ditu sortuk alde batetik, irailaren hogeita bostean, naziek ekitaldia burutuko dugu tolosan, zehazki leidor eh, antzokian. Eguardiko amabian e, eh, da, eta bere lema, neor kez dio eguri itxaropenak kenduko izango da. Eta irailaren hogeita zazpian bertan sortu kainbat ekitaldi eta mobilizazio deitu ditu Euskal, eh, Euskal Herrian zehar. Eta mobilizazio hauen leloa independentziarako indarra izango da. Hauen artean, nabarmendu nahiko genituzke, Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan, arratzaldeko zazpiretan, e, betiko lekuetatik aterata, antolatuko diren e, mobilizazio, no, mobilizazioak. Mobilizazio edo ekimen hauen kontestuari e, dagokionez, nik uste dut e, evidentea dela, krisi testu inguru larri batean burutuko ditugula, eta baitik beharrezkoa ikusi dugu, bueno, alde batetik eh, ikuspegi historiko bat geitzea eh, gehitzea kontestu, kontestu edo momentu, momentu honeta. Horrituko duzuen bezala, edo bueno, gure estez behintzat esker, bertzalearen zat, horrela da, esan nahi dut, txiki eta et, otaegi fusilatu zituztenean, Euskal Herria hipotesi bat zen, hipotesi bat. Ba? Baina berroita mar urte pasatuta, gurustez Euskal Herria errealitate bada. Nazioartean aitortza duen errealitate kultural, politiko, ekonomiko eta soziala. Alta, egungo kontestuak e, konplazentziarako tarte gutxi eskintzen duela uste dugu, salbospen testu inguru historiko batean gaude, eta horregaitik uste dugu ezkerreko independentismoak tensioz eta arduraz irakurri behar duela momentua eta aritu behar dela momentu honen aurrean. Kapitalismoaren garapen ereduak eh, bizitza kolokan jarri du, evidentea da, eta krisi energetikoak behartzen ari du, azkartzen ari du, eredu ekonomiko, politiko eta nazioarteko lidergo, lidergo ordena, ordena bera. Esan dezakegu, zibilizazio eredu berri baterantzko transizio batean murgildua gaudela. Ez bakarrik Euskal Herria. Baita Euskal Herria menperatzen duten estatuek, Europar batasuna, eta zango genuke mundu mailako transizioa dela. Eta transizio hau, puntxoen artean ematen ari da. Puntxo territorial bat baten baitan ematen ari da. Nundik kudeatuko da transizio hau. Euskal Herritik, Euskal Herriaren ezaugarrietatik eta beharretatik kudeatuko alda, hori da guk Euskal Herrian gure buruari egiten diogun galdera pultso demokratiko baten baitan ematen ari da transizio hau, zeinek erabakiko du, zen horabidean eman behar den transizio hau. Nola erabakiko dugu? Pultso ekonomiko baten baitan ematen ari da transizio hau, ze abiadura izango du, ze sakontasun, sakontasun maila izango du, nondik abiatuko gara, ze eredu berria eraikiko, eraikiko du. Eta pulso sozial bat eraberean. Nor korrainduko ditu, transizionen eta sistema honen ondorioen kostu guztiak. Beraz, pultso honen aurrean eta testu inguru honetan eta Euskal Herrian kokatuta, gure independentismoa eta eraldaketa sozial eta politikoa nahi dugun sektoreak lidergoa hartu behar dugu. Erantzunkizunez, aritu behar gara. Eta era berean, Euskal Herria errealitate aitortua izan da ere, Euskal Herria nazioartean aitortua den errealitatea izan da ere, estatua izateko ibilbidean berabiadura azkartu behar duela uste dugu. Testungun historiko honetan, herri gisa egituratzea, koesionatzea eta boteretzea, burujabetza maila gorenak lortzea, ez baita aukera bat, ezinbesteko bitarteko bat baizi. Buru jabetza, bitarteko bat delako gure ustez, ekonomia arautu, aberastasuna banatu, eta eraldaketa sozialean sakonduko duen sektore publiko indartzu bat lortzeko. Ezkera bertzalea, gara historiko honek eskatzen duen ambizioarekin eta konpromisoarekin arituko da, orain arte bezala. Balore eta konpromiso hauek, oroitu, eta berretxiko ditugu irailaren hogeita bostean tolosan burutuko dugun nazio ekitaldia. Balore, ambizio eta konpromisu hauek ikustaraziko ditugu eta berretxiko ditugu irailaren hogeita zazpian Euskal Herrian burutuko ditugun ekitaldi eta mobilizazio ezberdinetan. Sortuk, ezkera bertzaleko komunitate osoari nazio azkape mugimendua osatzen dugun pertsona guztiei dei egiten dizue ekitaldi eta mobilizazio hauetan parte hartzera eta gure herriak eta eraldaketaren aldeko ibilbideak eskatzen duen tensio politikoarekin eta konpromisoarekin aritzera. Milazker, orain, ane, bai? Bueno, egun Esan du kizkitzak, atzoko memoria, gaurko borroka eta biharko garaipenak ospatzeko E, izango dugula e, aurtengo iraiaren hogeita zazpia. Biharko garaipenak aldarrikatuko ditugu mobilizazio eta ekimen ezberdinen bitartez. Guk, ernaitik, gazteriari dei bedezia egin nahi diogu ekitaldia, ekitaldi zein mobilizazio hauetan parte hartzera. Etenik izan ez duen atzoko borrokaren memoria, eraikitzeko ezinbestekoa baita gaurko gazteon lana. Beste testu inguru batean, eta beste garai batean kokatzen bagara ere, orain dela berrogeita mar urteko proiektu politiko berdina baitugu zerumuga. Euskal Herria askea. Zibilizazio krisia aipatu dugu. Mundua hankazora dago, eta Euskal Herriak ez du behar besterik, behar besteko buru jadetzarik herri gisa aurre egiteko. Horri, belaunaldi krisia ere gehitu behar diogu. Espektatibarik gabe eta prekarietatera kondenatu nahi gaituzte. Isilik eta hotzan. Baina herri honek badu etorkizunik. Badago alternativa eta borrokan jarraitzea da. Gure aurrekoen akatxe eta garaipenetatik ikasiz, milaka gazte konprometituk lanean jarraitzen dugu. Euskal Herriaren askapen nazionala eta soziala lortzeko borrokan. Gaurko borrokatik biharko garaipenera. Eguardio guztioi, iraiak hogeita zazpian txiki eta otaegi oroitzearekin batera, hamarkada hauetan Euskal Herriaren askatasunen alde, ekarpen mota ezberdinak eginez, bidean geratu zezkigun lagunak oroitu nahi genituzke ere. Zentzu horretan, garantzi berezia ematen diogu iraiaren hogeita zazpiko urte horreneko kartelari azken urteetan, zenbait artisten gana jodugu iruditegia berritzeko asmoz. Eta urten, mundu zabalean sona handia duen artista batengana, sortzaile batengana jodugu. Kepa akixo, zigor, artista, poeta, eskultorea eta margolariaren gana. Artistak egun sentiko kolore leherketaren aurreko uneari erreparatu dio. Iuntasunetik egunero piztu argi zirrinta horri. Zigor, gaztetatik herri honen askatasoen alde engaiatu zen. Ieslari politiko ere izan zen irurogeita marreko amarkadan, eta gaur egun ere ikusten ari garen moduan bere ekarpena egiten jarraitzen du. Esan dugun bezala, egun sentiko kolore lerketaren aurreko uneari erreparatu nahi dio. Iuntasunetik egunero piztu oiden argi zirrinta horri. Une hori da, egu, zigorren arabera. Modu horretan, momentu ieskor bati begira jartzen gaitu. Egun berriaren hasierak dakartzan, itxaropen uneari. Hau da, herri honetan egunero bizitzen den borrokari, bizi nahiari, eta horrek dakarren itxaropenari. Azken batean, herri gogoak mantendu du Euskal Herria bizirik. Askatasun egarriz, aurkarkotasun guztiei aurre eginez. Lan honen bidez, militante abertzale orok piztu duen itxaropenari egin nahi dio, gorazarre. Bueno, eskerrik asko, eta galderarik edo baden, egia prensa prentsa asko ere de da etorri, beraz, la iza. Bueno, mediante esta rueda de prensa, Sortu quiere dar a conocer cuál es la lectura que hace del contexto en el cual se van a realizar las dos, bueno, los dos grandes momentos movilizadores que planteamos para este 27 de septiembre del 2022. Estos dos momentos movilizadores serían, por una parte, el 25 de septiembre celebraremos un acto político de carácter nacional en Tolosa, en el Teatro Leidor, que se realizará con el lema Neorquez Dio, Eguri y Penaquenduco y empezará a las 12 del mediodía. El mismo día 27 de septiembre, Sortu tiene previsto realizar movilizaciones y actos a lo largo y ancho de Euskal Herria, de Euskal Herria. Estas movilizaciones se realizarán bajo el lema Independencia a la y nos gustaría subrayar entre todas estas las que vamos a realizar en las capitales de provincia a las 7 de la tarde, que saldrán de los diferentes de estos sitios que voy a que voy a comentar en este momento. En Donosti desde el Boulevard en Gasteiz desde la Plaza Virgen Blanca, en Iruña desde el portal de, Sumalacárregui... de y en Bilbao desde la Plaza eh, Circular. A nadie le extraña que es evidente que estas movilizaciones se van a realizar en un contexto de crisis económica y política de dimensión internacional. Ante esto, Sortu y la izquierda independentista, la izquierda Berzale, actuará con la responsabilidad, la ambición, la ilusión y el compromiso que requiere este tiempo histórico y que la han caracterizado a lo largo de la historia. Mediante estos actos Vamos desde el recuerdo y una mirada a, nuestro pasado político, ratificar los valores y los compromisos que han llevado a la izquierda berzale a ser el liderazgo político de este país. Muchas gracias.